las reglas que se pusieron del juego en verdad no, no están hechas para todos. Y al final la gente que está fuera se va a meter dentro y va a cambiar las reglas. género un constructo social. O sea, que es una idea que, que alguien tuvo y que la gente la empezó a repetir y, quedó ahí por, obviamente, diferencias biológicas y de comportamiento, pero eso es completamente negando las posibilidades de, las combinaciones. Como ya está hombre y mujer, que son los dos extremos, pero entre medio hay muchas gamas. Como de colores sería blanco y negro y estarían todos los colores entre medio. Y hay gente que se siente identificada con ambos géneros, en ocasiones más con otro que uno que con el otro, que yo creo que es lo que a mí me pasa. Pero también está, hay gente que no se siente parte de ningún género y se siente tal vez solamente un ser humano que creció. Al principio siempre me consideré heterosexual, tal es curioso, después como que empecé a, experimentar con hombres como tanto afectivamente como sexualmente y me di cuenta que no me gustan los hombres. No. No me... Es que yo creo que viene con esa afinidad que tengo tan fuerte con lo que es femenino. Me gusta en todos los aspectos, desde desarrollarlo desde mi persona, como yo me expreso, hasta con lo que yo quiero recibir. Y con los años fue, fue como creciendo esta necesidad simplemente de, vestirme así como me diera la gana, más femenino, pintado tal vez con pantalones de mujer o, o camisa o blusa o como crop de, todo de todo. El fondo igual, como uno se viste es su identidad, como uno se muestra el mundo, que sea tal vez una máscara o no, es parte de uno. Nosotros como jóvenes igual estamos en una época de exploración y de investigación. Creo que la masculinidad es muy frágil. El, preocuparse por el aspecto no es femenino, es preocuparse por el aspecto a solas. Y de ahí cómo tú lo desarrollas y cómo te sientes con eso va a la masculinidad o a la, o a la feminidad. La masculinidad no es la ausencia de maquillaje ni de ropa linda ni de cosas así, sino que como bien lo decía, es, eh, para mí es una energía. Más que en cómo nos vemos, cómo nos expresamos, que nos gusta. Si no estás pasando mal conmigo, vente. Y haré que las cosas sean diferentes. Mi vida no parece la de alguien de 20. A veces incluso intento evitar vestirme así. Porque sé que no quiero generar un impacto tan fuerte como chocante. Al vivir en una, sociedad que fue más ignorante sobre este tema, tú le presentas a alguien que ya tiene una visión de mundo completa y, le pones una pieza que ya no cabe. Tienen problemas en el fondo a, adaptárselo. adaptarse. Son círculos de violencia que se repiten solamente por, por osmosis, por calzar en grupo, porque tal vez es la única manera que sientes de, de estar cómodo en grupo. Creo que la única manera de cambiar la percepción de la sociedad en torno a, la identidad y expresión de género es que lo vean y no lo dejen de ver igual no dejar de verlo se van a tener que acostumbrar o van a terminar siendo ellos marginados. Yo sé de lo que a mí más me gusta en una persona es su autenticidad.